ワン、ゴー普通にダメセクシーにダメ機械みたいにダメ可愛くダメショタボでダメだよイケボでダメロリボも行こうダメだよ Di ba pinangako mo sa na mahal mo ko? Pero bakit mo kiniwan putang ina mo? Ang sabi mo pa sa'kin akin tayo lang forever Wow, forever yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Aussie Dogs Exclusive Eto na namang hindi mapakali Iniisip ka tuwing gabi Naaalala mga bawat sandali